solo de noche Creo estar haciendo lo que quiero No tengo que pedir disculpas ni andar con miedo de ser yo verdadero Escupo al mundo todo el odio envuelto en mi veneno Mira solo pura ponzoña carcomida envuelta en rabia Que años atrás era poesía Nadie que te dé los buenos días Y yo sintiendo ahí sobre la garganta sequía Solo quiero destrozar todos los rostros en los muros, pisos, paredes Todo se mueve de los otros seres Y yo sintiendo ahí como mis neuronas se mueren Las mato, como mato toda hipocresía de este mundo ingrato Te ayudo con tabaco, la herramienta agarro y cabo Mi propio sepulcro, ando chingando su madre el mundo oh, Bebiendo solo espinas a las cosas que odio Me escondo de una negra sociedad La que cansada de actuar solo se deja llevar Y yo soy otro este lobo Y espero el terremoto desde un metro dormitorio Camino entre botellas, vidrios rotos Poemas incompletos, trozos de mi historia Nostalgias de batallas, mañanas de gloria Y el diablo baila en las cuevas de mi memoria Solo en un rompecabezas En donde la tristeza hace que queme o que desaparezca piezas Mi Europa y en Latinoamérica cartografía frenética y histérica rota. Y mi sangre cuenta gotas y manchas marrones en las alfombras, mi hogar en la distancia y aún soy el orgullo y la decepción de mi casa. Cansado de esperar un tren que nunca pasa y es que todo me amenaza y yo amenazo al toro. Y dejo mi carne ser comida por los lobos, los perros, los cerdos. Me acuerdo de los vientos y los cerros, dibujo siluetas de paisajes incompletos. Construyó construyó la depresión monumentos Visito los templos del odio, del drama en mi mente insana Sé que todo se irá a la mierda mañana Yo tratando de fingirme tener calma Filosofías baratas en garabatos sueltos Escribo por los serios manifiestos Me duermo en las palabras de mis malos textos y desde lejos amarro los hilos sueltos Solo mi propio protocolo, mi propia dignidad al hombro Mis pasos rotos, mis piernas sueltas Mis alas abiertas, mis alas de demonio, de comediante ser pelícano viviendo en las tinieblas del estereotipo típico. Bestia alcohólico de mierda, merecedor de la peor miseria. Solo que no hay tranquilidad para quien vive enjaulado y que su destino era el mar y que en la profundidad de esta botella viviente hay un mensaje oculto que llevo a este despierte, rodeado de gente, familia, pandilla, sin cielos nublados y aceite de semillas, un sol que brilla, alzar la copa y no buscando finalmente la muerte. Bebiendo solo pienso en mi hijo, en no heredar un crucifijo, en dar un rumbo fijo, un destino, un camino, en este mundo lúgubre y mezquino sueños dulces mientras yo alucino y pido al cielo y miro al suelo que el mañana traiga esperanza y consuelo, que es todo lo que anhelo, que el mundo venga libre, fresco, brillante, cuando yo acabe de descomponerlo. Canciones oscuras desde Tenochtitlan, rap de maíz, enfermos mentales, GTNS, Tlatusix Gang, Mexicatepec, con viejas encueradas de, de artísticas, artísticas.